いや、それは常に俺思ってるよ。だからやめようって言ってんの。だからそれがや、いや、俺はなんか、ここの間であるここの二人があるのよ、それぞれに。二人を見て俺はいつも、あ、まただ。え思ってるじゃあまあどこじゃあ言えばいいみたいな感じで外で待ってる感じだってもさ通だってこんなんじゃないもん普段先にさいやいやいやそんなことないってここでさえ絶対嘘じゃないじゃん終了申し訳ないんだけど 2が失恋 <laughs> する、まあいいか、失恋する前から、そういう失恋パーティーっていうのをしてみたかったのね。あー、その、昇進のね。慰安旅行ね。慰安旅行。あ、慰安。 2いから大好き。そういうことね。あじゃあ夢叶ったじゃん。よかった。なしかもさ、なんでさ、翔太の夢なのそれ。 <laughs> まあ、結局、そのさ、失恋でさ、うん、飲んだしね。そうね。あ、飲んだね。先生からもさ。どうするまあなんか相手からなんで買ったんこのニンニク醤油味え食いたいじゃん <laughs> いやもういらないでしょそんなスタミナ食いたいじゃん <laughs> 十分なスタミナがあるの食べたいじゃん、うん、味が好きなニンニクのあ味好きあそうなんだ好き好きこれ食べたい、うん、チーズ違うのこれ白と黄色でチェダーとなんかって感じかなチェダーと普通にクリームチーズかなうまいようんうまいいやもうでもまだお腹いっぱいないよ俺あやな言うてまあそうよ、うん、まあちょこちょこいくわめっちゃ食った今日 美味しいねいや意外にいけるよチャミするとビールねビールっていうのが今の流行りね流行り、ね、美味しいね美味しいいるマスカットマスカット結構美味しいかも、うん、マジででビールこれしかないよねそれで終わり買ってくればあるよでももうめっちゃ買ったのよだってだってコンビニでさ1000円とか使ったのよいやいいんじゃないだってさ <laughs> いないよそんなやついいじゃん 翔ちゃんの誕生日兼つーちゃんの昇進旅行でしょじゃあもう6000円なんて安いもんね、ね、払ってくれよって感じだもんこっちからね <laughs> ね本当よそそうだよ俺がなんかしないといけないんじゃないだってさ何もないもんねそうよ なんか作った方がいいパーマーで記念じゃん <laughs> パーマー記念日でさお風呂上がってさ髪の毛も乾かしてないからもうもうすごいよ今、うん、すごいでしょマジでなんかアニーみたいでしょアニーだね <laughs> いいじゃん歌ってうんドゥーアニーじゃんなんで俺の作ってくれないのよあ飲むのまだあるうんあと1杯ぐらい 一番でやらしく言ったなんでやらしく言ったいっぱいねいっぱいいっぱいやらしいやらしいよそのでもほらつーちゃんのさ恋みくじでさそう意外な人から告白されるっていうのが出てたから、うん、大吉で、うん、そう思わぬ角度からの告白がありそうな予感がするわ、うん、全く興味のない人、うん、昔の恋人、親族、同性どうなるかわからないわ、 心の準備をわ何さっきからその女性なんかわって言って書いてあるでも絵はおじさんなんやけど <laughs> 言葉はわ占ってる人がそうそうそうわ今日は黒色にヒントがあるわよ今日ラッキーアイテムは長財布でもさりょうくんが同性で長財布なんだよ黒のあらじゃあ俺だごめんなさい なんでダメなんだよかわいそうじゃんかわいそうじゃんよこの子の気持ち考えたことあんのいやこれなないけどごめんごめんそうか違うあのほらうちは付き合いが長すぎるそうそうそう付き合いが長すぎるからなもう今更な今更よね、でももう裸の付き合いにあったねそうね今日でいや初めてねうんだってさ20代前半くらいからさ知り あれなのにさそうそうそう一緒に温泉とか行ったことなかったもんね、それこそ5年ぐらい1 5 6年ぐらいの中だけどねもっと長いのもっと長いかな、うん、いやー初めてだ銭湯とかも一緒に行ったことないしね銭湯ってさ福岡って銭湯文化ないじゃんないないないない温泉に行く感じだからさ、うんうんうん銭湯って文化ないんだよね、うんそうなねあんあんまりうん若い時とかさお互いの家にさ泊まったりとかしたさ なんか全然さ、そう、別にシャワー借りるぐらいだからそうそうそう一緒に入ることないしね。ああなるほどねそうそう。別に温泉どっかで行くとか、銭湯どっか行くとかもないしね。そうそうそうそうそう。つーちゃんの裸を初めて見た今日。確かにね。そうなんじゃ。年取った。年取ったね、お年取った恥ずかしい裸を見せてしまったわ。年取ったよね、お互いマジで。うん、まあでも、 楽しかった今日一日いや楽しかったね、ね、結構さ段取り通りいかなかったけど、ね、なんかやりたいことはできたけどご飯がねご飯がねマジしくったわとあんまうまくいかなかったね、うん、結局さ昼飯ガストだもんそうよ旅行に来てないよねそうだねなんでファミレスあれ 人によっちゃ怒るよ <laughs> 俺らだったから怒んなかったけど <laughs> あれ人によっちゃ多分怒るよ俺らだったらガストでパスタ食ったけど、翔、うん、ちゃんなんてハンバーグ食ってたもんね、千葉。わざわざ。ほんとよ。わざわざさ、ハンバーグ千葉来てさ、魚が美味しいところに来てさ、した隣でね、海鮮丼のお店あったのに。そうよ、浜焼き。でさ、 もう海鮮丼を食べようってさ、もう一週間前から決めててさ、ね、そうそう時間単位でさ、スケジュール組んでさ、何時何分ここに着いて何時何分っつってさ、やってたのにもかかわらず。ね、楽しい旅のしおりができてたけど。そうよ。難しいもんだね。うん。明日はマジで天気次第だね、うん、だから明日の後はそうだね、うん、絶対美味しい浜焼きを食って帰るうん、うん、でもねもともと行きたかった浜焼きもさ、うん、 <laughs> 定休日明日ね明日 もともと予定してたんだよね。スケジュールに、ね、そこに組み込んでね。まさかの定休日っていう、ね、まあまあまあまあ、それも醍醐味よ。まあ旅行のね。うん。添乗員とかがそんな感じだったらマジブチ切れてる <laughs> まあね <laughs> うん、そうだねふざけんなよ金払ってそれだったらブチ切れるけど、 <laughs> ね、いいんじゃないここんなもんでしょ多分、うん、これでも楽しく多分やれてるやれ今日結構いろいろいけたしさ、うん、 カラオケもできたしねカラオケも久々にねできたしね、うん、楽しかったそうだね俺もっと翔ちゃんカラオケ歌う人だと思ったえー、歌わない歌わない歌わない全然歌わない嫌だもんあんな普段歌ってんのにさ <laughs> 本当ねいいんだよ一人で歌ってるからいいんだよ俺はそのなんでもない時にうん何恥ずかしい恥ずかしいよなんかねもっとさガンガン歌うキャラだと思ってたから意識しちゃってるからでしょ そう。うまく歌おう。ああ、そういうのはさ、もうさ、気にしてないじゃん、うんみんな。だったら、みもうその人が楽しく歌ってればこっちも楽しいから。うん。え、だったらさ、十、夜の12時とかでカラオケしたって。もう。ああ、酔っ払ってってことそう。あ確かに酔っ払ってなかったね、今日そう。なんか、だし、多分、もっと酔っ払ってたら、多分、2の歌声で泣いてたと思う。ああ。俺でもさ、あの、 どの歌だっけ中島美嘉のさ最後歌ったど、俺もうちょっと若かった多分俺あれ泣いてたよ <laughs> えそういうこと今はなんで今ちょっともうなんかすさんでるじゃん心があ若かったら泣いてたんだちょっと若かったらもうちょっと純粋だったら泣いてた、うんうん、じゃあもうちょっと年取ったらも、戻る多分多分もうちょっと年取ったら多分全部またまさらに泣けるかもしれないけど、ね、今ちょっとさひねくれてるから <laughs> もう全 人類に対してひねくれてるじゃん。 <laughs> うん、えー、嬉しい。やめてよ、アラフォーで。 <laughs> ひねくれないでよ。そうだよ。まあ、アラフォーでひねくれてたらもう。20代でひねくれてるならまだしも。確かにな。もうなんかでもさ、そん、なんか意外にそんなもんじゃん。まあそんなもんなんかいくつになってもさ、嫌なもんは嫌だしさ、受け入れられないもんは受け入れられないし、もちろんもちろん。そうそうそうそう。なんか途中で価値観変わることもあるけど、それはね。 何飲むかな何飲む日本酒あるよいいんじゃないもう今のうち飲んどかないときついんじゃんそうよまだまだ時間あるからじゃあえ飲まないっていう選択肢もあるえそしたらそのまま持って帰ることになるけどうんそれはもしくは明日の車の中で翔ちゃんが一人で日本酒飲んでいくもうおえおえしてる車中 <laughs> 確かになまあでもいや飲めなくないどうなんだろうね飲めなくないっすよ、うん、日本酒飲もうよちょっと線がちゃんとあるからうん 何冷蔵庫何日本酒うんああと俺炭酸欲しい炭酸ね俺ハイボールにしようあだって日本酒ちっちゃいよあ大丈夫頭痛くなるよ大丈夫だってまあそのまま翔ちゃんあのチャミスル飲んでもいいよいやチャミスル意外にやっぱ甘いからさね味がさっぱりしてるから飲みやすいねマスカット風味のね、うん、チャミスルしようねちょっとこのままい 軽く少し飲んでみようかなうんうんうん普通がどんな味かあ俺も飲むかなロックや炭酸割りでもあそうだよ炭あ確かに確かにあ美味しい確かにこのままでも飲める濃さだ、ね、美味しい普通にさ焼酎ってこのままじゃちょっときついじゃん、だいぶさ、うん、マスカットだねうまいうわハイボールうまともこれあと13度とかああいやだってすごいよ 13度って意外にあるよえだってさ違うじゃんだって今月とかだったら20度以上じゃんまあね美味しいかよかったよかった、ね、 <laughs> うん聞いてなかった何時美味しい、ね、ハイボールうああごめんめっちゃうまいからこれ普通だって普通のハイボールでしょそうあ美味しい美味しい <laughs> <laughs> あ美味しいわ美味しいねあーなんかこうさっぱりするねやっぱりえー、チャみするんでしょうかえー、なんか怖いなこの後のこれってまあねまあでも大丈夫よけっぱってるからうちら ああ。確かに。え、ヘパリーゼ飲んだら大丈夫頭痛くなんない、うん、次の日結構大丈夫なんだよ結構大丈夫大丈夫、うん、最初さなんか結構さ、うん、あの家飲みしてる時最初の段階で飲んでなかったじゃんヘパリーゼそうそうそうそうあの時さやっぱ結構きつかったもんね次の日、 <laughs> さあ全然違うよねすごいよね基本飲むじゃんうん、うん、なんかさやっぱさ飲むっつってもさ人に合わせるじゃん俺らって、うん、だからさりょうくんたちって と飲めば、うんすげえ飲むけど、うん普段あ飲まない飲み行ったらうん全然飲まなあんま飲まないじゃん、やっぱり、はいはいはい気使ってさ合わせる周りに合わせるからなさいないないねだから結構解放して飲むじゃん俺らって、うんもうなんかやっぱさ飲めないよねあの相手のこと考えると俺は飲みたいよ飲みたいけどなんか合わせちゃうよね結局相手にあとこれ誰が金出すのってそのそここれ 一番気になるよ、その最初。これさ、割り勘だったら、そのお店のレベルにもよるけど、うん、割り勘だったら俺もっと飲みたいなって思う時ある、でも先輩がおごるよって手だったらなんか先輩が飲む以上に飲めないなとかさあるじゃんそうなんだね俺の中ではねそうな偉い そう。俺全然、なんかもう。気にしてない先輩がおごってくれるなって分かってる時もめっちゃ飲む。あ、ほんと。俺も飲ませる。飲ませる。あー、うまい。あ、うまいね。あれ頼みますみたいな。ああえ、でもさ。それと一緒に自分も頼む。ああ、うまいわ、それは、うん。ちょっと大げさだけど、普通にでもさ、卵4つとか、片の、1人1つの卵みたいなことを頼んじゃうような人 ああ確かにだからなんとかなんとかセットをあ確かになちょっと困るいらないそんなにみたいなさ確かにりょうくん確かにじゃんっていうそういうとこあるよね確かになんかもう余分に頼む分には別にいいじゃんって思ってるタイプだもんねなんで一人一個なのみたいなさあるあるあるある確かにある ああ、そう、確かにりょうくんそういうとこある。みんな頼まないんだもん。いや、だからって違うのよ。まあまあまあ、まあまあだからっていらないパターンもあるから、ね、俺もね、あ俺もねっていうか、あの、言われるんよ。うん、なんか、頼んでくれるから、うん、ありがたいみたいな。 どうするどうするっていうのが嫌なのよ。なんかそれでなんか頼まない。まあ変なその場がさ、楽しくないじゃん。うん、まあ変な時間がある、だから適当に僕無駄な時間だもんね、それって、ね。僕た適当に頼んじゃいますねっつって。えー、人数に合わせて、あ、じゃあこれ2皿と、これって勝手に。ああ、勝手に計算してね。うん。その時の俺の気持ちは、ちゃんと払おうって思って頼んでる。ああ、うん、うん。自分も払う体で頼んでる。うん、で、結果的になんか偉い、お偉いさんとか先輩の人たちが、払う払うよって。じゃあありがとうございます。 それはね別にそれでいいんだけどでもあれよえこれ何食ってんだろうとか思っちゃうもんたまに何確かにえ違う違う違う違う違もうこんないるかなみたいな何なんか太るために食ってんのかなみたいななんかいやそれは常に俺思ってるよ2人と食べてる時はだからだからやめようって言ってんのだからそれがやいや俺はなんかなんかさ俺さ飲むの大好きだから、うん、2人と飲む 時は、うん、本当にもう好きに飲めてるの。でも、他の人と飲む時って、やっぱ結構やっぱさ、意外にその仲いい人でも飲まない人いるから、なんか変に飲んで、一人だけ酔っ払うのもなんかさ、ダセやん。 まあ、なんか、だからまあ、周りに合わせての酒になっちゃうけど、二人はさ、もう結構ガンガン飲んでくれるじゃん。うん、だから俺は結構それが大好きで、俺はそれ、もう飲みたいから、俺も。そうなってくるとさ、飲む、飲めば飲むほどさ、胃がバカになるじゃん。まあ、やっぱり。なんかその食欲が、やっぱり、なんか変になるっていうかさ。満腹ジュースがぶっ壊れる、ぶっ壊れるから、うん、もう、次の日、もう基本下痢。 <laughs> もう2人の時は確かになめっちゃ飲むからねひょにょそれはそれがねでもだから俺は嬉しいんだけどやっぱり、うん、なかなかいないじゃん今そうやって付き合ってくれる人が、俺は悲しいんだけどそれがそうねその辺の塩梅でいい人見つけたいね、うん、次はどこで見つけんの Tinder だ Tinder Tinder ね Tinder ってあれ見つけられるのなんかさ、ただのなんか友達探しみたいな感じ、ね、え、でも出会い系サプリ、サプリじゃねえわ。 <laughs> アプリじゃない。アプリ。出会い、なあるのいや、なんか最初、なんか、Tinder っていうのがあるよってなった時に、やったことあるけど、うん、なんか、会うまではいかなかったけど、なんか友達としてやりとりみたいなって終わった、ええー、まあ、それは、なんか、いろいろやり方まあね、なんか、俺が人見知りだからさ、いざ会うっていうのも怖い、うん よね、なんかさやっぱさやっぱまあでもそうだね確かに、うんいざ会うってなるならな紹介とかさあとかなんかまだ会いやすいし、まあ、それこそなんか合コン、うん、それこそ3人で行って3人で来て、うん、みたいなやつがやっぱ入りやすいよねその最初の入り方としては、うん、その恋愛の入り方としてはね、確かになそうねひょにょ もうね、思うのね。りょうくんがさ、基本人当たりがいいじゃん。うんうん、で、もうコミュニケーションも取れるし、うん、まあバランスは取れてるとは思うけど、翔ちゃんがそこちゃんとできたら、もっともっとなんか世界広がるんじゃないかなと思うけどね。 そこをさ、必要としてないところもあるじゃん。別に。うん。あ、それが、それがかっこいいそう。思ってるそう、そ車に構えてさ。そうそうそうそう。なんかさ、中二病発そうそうとんがってる芸人みたいな。違うの、だから、その、暗い部分があるから、物語が作れたり。まあ、暗い部分があるから、引き立つ部分もあるけど、でも、別にそれはね、心に秘めとけばいい。そう、それはまあさ、今、今さ、それはもう出してきてるわけじゃん。え、俺喋った 何最強なの僕いや翔ちゃん喋ったら結構最強だと思うよよし嬉しいいや多分さみんな多分喋りたいと思うのよ、うん、でも翔ちゃん喋るなオーラが出てるから基本その初対面とか、うん、その たまに俺にも出てるし、すぐバレる。なんでそんなことないよいや、なんか、不機嫌なのかなって思う時あるああ、あるある。それはそれ2もそうだからいや、違う違う違う。翔ちゃんがそうやけん、俺がいけないだけよ。 <laughs> なんでだよいやそうそうそうそれをちゃんと分かった上それだからさ、飲んだら行くじゃん、俺から。あはいはいそうそうそうそう。いや、もうもう。2もあるよね、まあないよ。俺は基本ないよね。つもさいや、つーちゃんもああるよよ。 <laughs> 全然あるよないや、ある。えじゃあ何逆にさ何そういいやう俺さこの3人 でよく会うじゃん。飲むじゃん。ここの間である、ここの二人があるのよ、それぞれに。確かにな。え、じゃあそういう時にさ、グイグイって入っていいわけあ、全然いいよ、それは。だって。それは全然、だってさ、別に。それで怒んないでよ。怒ったことないじゃん、別に。いやいやいや俺は怒ったことないじゃん。 <laughs> その二人を見て、俺はいつも、あ、まただ。えー、思ってる。ああ、また。また。え、でも正直わかんないけど、なんか多分、俺、 そういう気をさせてると思う。なんでだって。いや、なんか多分、りょうとかとも一緒に。りょうくんがさ、トイレ行ってる時の待ち合わせなんて結構。地獄もう、すごいよね。 <laughs> おーってあるじゃん。で、しょうちゃんもおーってなるじゃん。で、あって、あ、りょうくんもあってなって、あ、トイレつって。おどうする買い物先にすりゃいいけど、 じゃあまあとかじゃあ言えばいいみたいな感じで外で待ってる感じだってもさ2だってこんなじゃないもんいやいやいやそんなことないって <laughs> いや本当だよねいや俺はガラスのハートだから翔ちゃんと会った時のその翔ちゃんの雰囲気で、そんなんずるいじゃんいやだってそうそれは年上がさ開くボンじゃんなんでその甘り。俺がノックしなきゃいけないの、はい、甘えんのよ <laughs> いいのかな逆にだってさ俺はさ 漬け漬けって入っていいものかっていう、その。いいよ。い漬け漬け。なんでさ、こんな仲いいのにさ、そうそうそうそうその行かないのだって普通にさ、えー、あ、つーちゃんっつってさ、待ってたよーみたいな感じでさ、言ったらさ、つーちゃんも、おー、やめてよーとかさ、そこでさ、え、絶対嘘じゃないじゃん。とんか、とんかちで殴るけどね。 <laughs> その時は。え、絶対違うじゃん。こうじゃないじゃん。そう言ったとしてもそんなことないよそんなことないってどうもまあお互い様よまあまあどっち俺もまあ多少にねやっぱ 幺鸟。 それこそさ渡辺直美がさ YouTube でさ、うん、ライブ配信が中心だったの、うん、やっぱり変なコメントもあったりするのねそでそれでさなんかかってこいやみたいなことをコメント書かれたやつがあってでそれに対して渡辺直美は、うん、あ「ごめんなさい私負けました」って言って、えー、もうそんな私の方がもう弱い弱いです私の方がすいませんが負けましたって笑いながら言ってたのは、それは最強だなと思った、うかっこいいね 強いじゃん一番そんなの相手にしないけど、ちゃんとそのコメントも拾うっていうのがさ心強いよねそう無視すればいいのにさ、うん、そうだよだから結局強いよ、結局強いよね結局強いそういうのは最終的にも確かに